Felly mae'n ysbrydoli rhywun gweld yr holl gynnydd sydd wedi ennill gan y gymdeithas dros yr holl ddegawdau, a bo fi sicr yn un sy'n perthyn i gynhedlaeth sydd wedi elwa ar ymdrechion yma, um, a ddim a berthion fel oedd Fred yn dweud gyna, ond uh, rhain oedd wedi cael yr allwedd i, i, uh, i ymgyrchu. Um, felly cyn i mi, hyd yn oed fod wedi cael fy ngeni, um, dwi'n uh, ie, dwi wedi, cael, uh, wedi elwa e allu cael fy magu ble roedd y Gymraeg yn iaith weddol de facto ac efais fynysgu a chyfleon i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg, ond dwi'n ymwybodol iawn pa mor freintiedig yw sefyllfa fi um, a bod y mwyafrif llethol o Gymru ddim yn cael mwynhau yr un hawliau. Um, lle mae angen i ni barhau gyda'r ymgyrchu er mwyn sicrhau hawliau cyfartal i bawb uh, ym mhob rhan o Gymru. Um, dim ots beth yw eu cymdir nhw i gael mynediad i'r Gymraeg um, just i sôn am yr cymdeithasiaeth na oedd um, Sanwyd Sian amdano gyna hefyd, um, mae'n wir yn yr 60au ac yw e nawr, um, os gallwn ni rymuso cymunedau i reoli tynged eu hunain, bydd popeth yn newid a bydd sail llawer cryfach i gyfiawnder a rhyddid o bob math. Pobl a chymunedau sy'n gwybod ora beth sydd ei angen arnynt a mae'r gallu ganddynt i gyflawni hynny, ond yr hyn sydd ar goll yw'r grym yn wyneb systemau economaidd a wleidyddol orchfygol pell i ffwrdd. Os dechreuwn ar y lefel gymuned gan roi'r adnoddau iddi ffynnu a bodloni ei hangenion ei hun, bydd yr iaith yn ffynnu gyda hi um, a'r amgylchedd yn cael ei amddiffyn hefyd. Um, Mae'r mesurau gallwn ni cymryd ar bydd ein cymunedau ni a'r iaith um, hefyd yn rhai fydd yn diogelu'r amgylchedd um, ac felly creu Cymru sydd wir yn gynaladwy yn bob ystyr o'r gair. Um, fel da ni'n gwybod, does na ddim iaith Gymraeg ar blaned farw, uh, felly mae'n holl bwysig bod y naill frwydr yn plethu i'w gilydd, um, a dyma yw delfryd ni uh, ar gyfer y dyfodol, Cymru rydd, Cymru werdd, Cymru Gymraeg. Nawr, mae gwaith o'n blaenau ni i wireddu'r weledigaeth yma drwy gyfyniad o bolisiau penodol, A dim ond brwydro, gweithredu a chydweithio fydd yn cyflawni y Cymru Rydd, Cymru Werth, Cymru Gymraeg yma. Um, felly gan osod sefyllfa'r Gymraeg falle'n gyntaf mewn cyd-destun ehangach, um, nid yw dirywiad iaith a chymuned o bell ffordd yn rhan um, yn rhywbeth unigryw i ni yma yng Nghymru. Da ni'n perthyn i we byd eang o ieithoedd, diwylliannau a chymunedau sy'n profi'r un brwydrau ar un gormes. Um, gwe byd hoffwn i weld bydd yn cydweithio'n agosach wrth edrych i'r dyfodol a rhannu a dysgu a chyd sefyll gyda'n gyda gilydd hefyd. Um, yn dilyn pandemig byd eang, da ni'n profi ar gyfwn costa byw a mae problemau'r farchnad dau a sail economaidd yn cymunedau wedi gweithygu. Mae effeithiau blynyddoedd o'r agenda lymder yn parhau am atlodi ac anghydraddoldeb ar gynnydd gyda nifer o bobl yn cael trafferth yn bodloni eu anghynion sylfaenol am loches, bwyd a gwres. Mae cyfoeth yn cael ei gronni gyda'r 1% am y problemau iechyd meddwl fel soniad cai yn gynt hefyd, fel iselder a gorbryder yn endemic, heb fod cymorth digonol ar gael. A nifer fawr yn profi unigedd wrth rwymau cymunedau dirywio. Mae mwy a mwy o'n bywydau yn cael ei fyw ar-lein, um, ond mae hyn yn digwydd ar blatfformau technoleg preifat ac anemocrataidd, gyda algorithmau sy'n annog gwrthdaro ac yn tanseilio democratiaeth a phreifatrwydd. Um, mae tueddiadau cymdeithasol dwfn o ragfarn anghyfiawnder fel hiliaeth, casineb batferched, homophobia, trawsphobia, yn parhau ac yn cael eu hybu gan leidyddion, y cyfryngau a mudiadau adweithiol hefyd. Nawr yma ymrhydain um, fel mewn gwladwriaethau arall, um, da ni'n gweld mesurau gyfyngu ar hawliau sylfaenol a democratiaeth, fel da ni'n gweld yn ddiweddar gyda'r bil i geisio rhwystro'r hawl i steicio. Nawr mae gwrthdaro, gormes a rhyfel yn dinistrio bywydau ar draws y byd a phoaduriaid yn cael eu troi ffwrdd o loches. Ac ar ben hyn i gyd, mae'r argyfwng sawdd yn cynrychioli bygythiad i bob cymuned ar y blaned. Felly, dyma darlun di iawn um, <laughs> am ddarlun di. Wel, heb weithredu bris a phellgyrheiddol tywyll fydd canlyniad ein trywydd presennol. Ond, mae yna seiliau gobaith. Jyst i sôn chydig o'r pethau sydd yn gallu dod â gobaith i ni dros y degawd diwetha. Be mae'r gymdeithas wedi bod yn ei wneud? Da ni wedi bod yn brysur. Ers y cyfrifiad yn 2011, fi o'n i'n galw ar Llywodraeth i fabwysiadu targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg sydd wedi newid y disgwrs o gynnal iaith i dyfu iaith Ymysg llwyddiannau arall, da ni wedi ennill ymrwymiad i ddileu Cymraeg ail iaith a rhoi diwedd o'r cysyniad o fesur y galw am addysg Gymraeg. Mae gwersi Cymraeg am ddim i geiswyr lloches. Mae sawl cyngor sir wedi cyflwyno treth cyngor uwch ar ail dau, bu am ni'n galw amdani. Mae Llywodraeth hefyd wedi ymrwymo i reoleiddio y sector lletu a gwyliau um, a chyflwyno treth ar dwristiaeth hefyd. Da ni wedi llwyddo i atal y Llywodraeth rhag ddifynnu rôl y Comisiynydd um, ac mae ymrwymiad erbyn hyn i ymestyn hawliau iaith i sectorau newydd. Ac ar ben hyn, mae cefnogaeth i'r Gymraeg yn uwch nag erioed ymysg pobl Cymru, a mae'r iaith yn cael ei ddathlu fel un fodern a chynhwysol o fewn diwylliant cyfoes hefyd. Ond, uh, mae angen i ni weithredu yn bellach. O, oh, sori. Sam Gwynt, ond dwi dal yn llwyddo taflu rhein fod man. Diolch. Diolch, Sian. Felly, fel oedd Cai wedi cyfeirio ato ynghynt, mae angen i gweithredu, a er does gen ni ddim yr atebion i gyd, mae yna weithredoedd clir a phendant ymarferol gallwn ni wneud, camau enghreifftiol fel cyflwyno deddf iaith i rhoi rheolaeth democratiaidd i gymuned uh, gymunedau dros dau a, chyn, um, dau a chynllunio er mwyn sicrhau cartref i bawb gwella'r economi ac isadeiledd gan sefydlu dyletswydd ar Llywodraeth i um, ledeini buddsoddiad a ffyniant ledled y wlad a hybu economiau lleol cadarn ym mhob ardal er enghraifft datganoli cannoedd y swyddi uh, Llywodraeth ar sector gyhoeddus i gael dydd i rannau arall o'r wlad, gan gynnwys manteisio ar y fodau cymunedol a'r arfer newydd o weithio o adref. Um, gwahardd unrhyw ddatblygiadau glo, lew neu nwy newydd gan ddod ar def defnyddiau tanwyddau ffosil i ben yn llwyr ar frys. Rhoi diwedd ar ynni niwclear um, a gwahardd datblygiadau newydd yn y dyfodol gan sicrhau trosglwyddiad bod y gweithwyr y meisydd hyn i'r diwydiant yn ei gwyrdd. Ac o'r rheil ffyrdd a brystyth i fyrddin a Bangor i Barthmadog – cydweithio gyda ffermwyr bychyn a chymunedau i gynnal trafodaeth agored a datblygu strategaeth gyda ladwy. Gosh, mae yna, ma lot yn y rhestr yma. Ond, um, yeah, deddf addysg Gymraeg i bawb. Mae gennym ni'r atebion, mae gennym ni, um, mae gennym ni pethau clir ymarferol fydda'n helpu. Uh, gwneud gwersi Cymraeg am ddim i bawb o bob oed a sefydlu hawl i bob gweithwyr uh, i ddysgu Cymraeg trwy'r gweithle hefyd. Felly dyma ddim ond rhai o'n gyfynion ni. A mae'r gofynion yma i gyd yn cael eu tanio gan obaith a gan gariad tuag at ein cymunedau ni. Mae'n bwysig bod ni'n cadw ein egni ni o'r obaith yma am ddyfodol gwell ac amgylchynu yn hunain fel da ni wedi gwneud heddiw gyda rheini sy'n rhannu'r un weledigaeth er mwyn creu symudiad i'r cyfeiriad cywir. Hoffwn eich gwahodd chi rwan i gamu mewn peiriant amser gyda fi i'r dyfodol, y dyfodol agos. Mae Cymru yn wlad annibynnol a'r Gymraeg yn iaith swyddogol yn wlad newydd. Diolch i gamau a gymerwyd yn yr ugain ugeiniau, mae'r gweithaf o'r argyfwng hinsawdd wedi ei osgoi a'r wlad yn elwa o sector at newydd atwy cryf sy'n defnyddio ein adnoddau naturiol gyda chymunedau yn berchen ar y prosiectau lleol yma. Does neb yn ddigartref a mae pobl yn byw yn eu cymunedau lleol ac yn gweithio mewn amryw o swyddi ar draws y wlad cymunedau sy'n gwneud y penderfyniadau dros ddefnydd dynoddau lleol, cynllunio a gwasanaethau cyhoeddus a hynny yn ddemocrataidd. Mae pob un plentyn yn y wlad yn gadael yr ysgol yn rhugl yn y Gymraeg a'r iaith yn cael ei ddefnyddio'n hollol naturiol ym mhob maes mewn bywyd. i dyma'r dyfodol ydym ni eisiau cael ei weld? Wel, mae angen sgwrs onest gyda ni'n hunain. Pa gamau ydym ni'n barod i'w cymryd i'w wireddu? Da ni'n gwybod ydym ni'n hanes e, da ni'n gwybod bod ni'n gallu troi ein breifwydio ni yn reality. Mae o fewn ein cyrraedd ni. Gan gofio mae ni y bobl sydd wir ar pŵer i wireddu dyfodol teg a chyfiawn, ni sydd gyda'r wir pŵer i wireddu Cymru rydd, Cymru werth a Chymru Gymraeg. Diolch.